Tak cium bau dari dulu nih Dari sana sampai keringat meleleh Joget pakai regu jangan ku ragu Puncak dan nafsu mulai dari sedu Angkat ina maju joget pake gandeng Kalau seoleng tetap pasti kamu seleng Baris rapi-rapi joget yang baik Ngecek di pesta Cuma orang baik Cek, cek sudah dari jauh hari dosu mulai seng Semacam orang bawah pelan keringat Putih lanjut mulai babat Sudah ciri khas tetap berkebas Keringat meleleh jangan sampai capek Mau tegur juga deh akan bisa pele Pele kah kalau kau berani bangun tuh Pasti naik itu udah butuh gedang malu-malu Sekarang suti sampai subuh jangan apa lagi yang kau tunggu Operator putar lagu jangan duduk topang dagu Eh belah Pesta jangan sampai hilang Atur posisi bareng-bareng Mari kita maju serem Pesta jubel jam 12 Joget teringat naik Jangan sampai kacau Joget yang baik jangan sampai berkelahi Hati-hati kiri kanan dong pasang. Garis tangan sampai keringat meleleh Joget pakai regu jangan ku ragu Guncang tenasu mulai dari sedu Angkat yeah. ama cucu pakai gandeng Kalau seoleng tetap pasti kau seling